سلام خوش آمدین باز به session دوم Doing Business in افغانستان امروز می خواهیم بیشتر در مورد ازی صحبت کنیم که چطور امو مفکوری را که داشتیم کریت شده او را implement بکنیم و یا به شکل عملی برای از او idea کار بکنیم آقای فهیم دیدار لسانس computer science دارن و مستری خود در بخش information system در business administration دارن فعلا میخوایم از آقای دیدار که خود معرفی بکنن و یک کمی معلومات بیشتر مورد فعالیت هایی که دارند و در مورد کارهایی که انجام میدن بر ما ارائه دارند یک شرکت خدمات مشورتی دارم به نام اغیز پروفیشنل سرویسز اغیز یک کلمه پشتوست که به معنای تاثیر و این نام ما انتخاب کردیم به خاطر که کارهایی که ما میکنیم روی تجارت ها تاثیر میگذاره با جوانای کار میکنیم که میخواهند متشبث شوند برنامه های داریم که برای اونا ظرفیت سازی میکنیم تا یک متشبس خوب باشن نیست که خود شما شروع کردین در مورد ازی بگویید که وقتی همین ایده شما برای شما پیدا شد کدام استراگل بعد از او و کدام مشکلات بعد از او داشتین تا که شما تانستین هم های خود دیولپ بکنید کدام مراحل در پیش گرفتین قبل از دیولپ کردن همو ایدی هایتان یک چیزی که همیشه مهم است در آغاز یک تجارت و بعدا در نگه داشتن از او تجارت و او را به ساختن به یک تجارت پایدار اما خواهش شخصی یک نفر است وقت شد که من باید فکر کردم که ما باید یک رای آید داشته باشم بر زندگی خود ما همیشه دمی فکر بودم که این رای آید یک رای باشه که کار باشه که ما او را به دست خود جور بکنم وقتی که ما کار کردم ما تانستم در جریان کار پانتون تکمیل بکنم باز ماستری را تکمیل بکنم خوشبختانه که در یک کمپنی بسیار خوب که ما تانستم در کم وقت بسیار تجربه بزنس از او بگیرم که او یک نمایندگی تویوتا در افغانستان بود که مرا با یک کمپنی بسیار بزرگ دنیا آشنا ساخت و زمینه های ترینینگ در اونجا بود در عین زمان که او کمک میکده کمپنی کمپنی تویوتا را ای ازی از کجا به ذهن شما آمد که شما بتانین امرای Google Form کار بکنین وقت فکر میکردیم که امی بیکاری زیاد میشه اینمی خلاصه امیر ما من حیث یک فرصت فکر کرده فکر کردیم که بر از اینمی فرصت ما باید یک برنامه تجاری design بکنیم تا از این فرصت ما بتانیم من حیث یک فرصت اقتصادی بر خود استفاده بکنیم اینترنت چقدر مفید واقع میشه اگر تکنولوژی نمی بود شاید من نمیفهمیدم که یک چیز به نام Startup Grind دنیا است امی تکنولوژی باعث شد که ما یعنی مرا در research ما تکنولوژی بسیار زیاد کمک کرد و بالخصوص اینترنت که ما research کردم که چه چیزا باید از در دنیا و دوم دیگه ای که در جریان کار خود اینترنت یا خود تکنولوژی یک مارکت بسیار بزرگ کاری است شکر بسیار زیاد آقای دیدار از اینکه آمدین دعوت ما را پذیرفتین و برنامه ما را رنگینتر ساختین